का पूल पार्टी एक फ़िटनेस पार्टी है मैं चाहती थी कि पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए हमेशा मदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और लोग मदर्स डे हमेशा सेलिब्रेट करना चाहते हैं पर यूजुअली लोग मदर्स डे पे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या बाहर सेलिब्रेट करते हैं मैं चाहती थी एक फ़िटनेस इवेंट हो जहाँ पे बच्चे अपने पेर मदर्स को स्पेशली लेके आए ये इवेंट के लिए सेलिब्रेट करने के लिए और इसलिए हम लोग ने aqua zumba pool party mother's day पर स्पेशली रखा है हाँ मेरा नाम जोसेफ रेड्डी है मैं इधर का दी थाने क्लब का मेंबर हूँ और सामने रैजा गार्डन में रहता हूँ देखिए आज तो मदर्स डे है और पहले तो सब मम्मीज़ को मैं सलाम देना चाहता हूँ और आज जो अकवा जुम्बा जो प्रोग्राम यहाँ पे किया है शिवानी पटेल और ये बहुत एक्सपर्ट है फिटनेस के बहुत सारे हिस्ट्री क्रिएट किया है महाराष्ट्र के अंदर और इनके बहुत यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट लेके आया यहाँ पे दी थाने क्लब में सोचा कि ठीक है मदर्स डे में अच्छा रहेगा क्योंकि मदर्स जो है अपने बच्चों को भी यहाँ पे प्रोग्राम में लेके आएंगे और इसकी जो खासियत ये है कि देखिए वर्कआउट करने के लिए मैं भी अभी वर्कआउट करने आया हूँ लेकिन ना कभी मेरा दिल में लगता है कि यार मैं क्यों करूँ यार वो थोड़ा पेनफुल रहता है लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा मनोरंजन के साथ म्यूज़िक के साथ और उसके अलावा गर्मी को बीट करेंगे पानी के अंदर करेंगे और जो वर्कआउट करेंगे ये लो इम्पैक्ट एक्टिविटी आप देखेंगे ना कोई भी उम्र वाले एक्सरसाइज कर सकते और कोई भी मतलब पतले मोटे जो भी होने दो लेकिन इसके इतना अच्छा वर्कआउट होता है लो इम्पैक्ट एक्टिविटी है और बहुत इनका कार्डियोवास्कुलर भी एक्सरसाइज हो जाता है और फिटनेस के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ये टोटल यहाँ पे अभी फ़िलहाल 60 लोग हैं और हमारे रेगुलर क्लासेस चलते हैं पवई में बांड्रा में और थाने में हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और ये कॉन्सेप्ट बहुत इन उन लोगों के लिए जिनको जिम जाना नहीं पसंद है जिनको वर्कआउट करना अच्छा लगता है बट क्योंकि समर्स है ये लोग ज़्यादा बाहर वर्कआउट नहीं कर पाते गर्मी की वजह से तो ये बेस्ट वर्कआउट ऑप्शन है फ़िलहाल पानी में क्योंकि तुम लोग डांस भी कर रहे हो बहुत लोगों को म्यूज़िक अच्छा लगता है और डांसिंग अच्छा लगता है और पानी की वजह से इतना फील नहीं होता कि आप वर्कआउट कर रहे हो पर एक घंटे में बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है आपके मसल्स का टोनिंग भी होता है ये अकवा जुम्बा जो है दी थाने क्लब ये कंडक्ट कर रहा है और यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है आप देख रहे हैं ये ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल है और इस तरह का जो फैसिलिटी है बॉम्बे के अंदर बहुत कम है और दूसरा चीज़ है कि महाराष्ट्र के अंदर स्विमिंग कंपटीशन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल कम वजह से लोगों ने आगे जो है स्टेट लेवल के बाद में थोड़ा उनको तकलीफ़ होता है कुछ कुछ तो जगह पे फैसिलिटी है लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो ऐसी फैसिलिटी है ये नंबर वन है और यहाँ पे नेशनल लेवल इवेंट का भी प्रमोट बहुत कर सकते हैं मैं seven years ago aqua zumba certified instructor बनी थी और जोसेफ रेड्डी सर के साथ मैं मिली थी और पवई में हम लोग ने सबसे पहले इसकी पार्टी की थी जब स्कल्पटेस का लॉन्च हुआ था स्कल्पटेस मेरी फिटनेस ब्रांड है जिनके क्लासेस पूरे बॉम्बे में चलते हैं और काफ़ी कॉर्पोरेट्स में भी हम क्लासेस कराते हैं yoga power yoga zumba pilates और एक्वा जुम्बा हम लोग ने बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाऊं और मुझे अभी मौका मिल रहा है मैं बहुत खुश हूँ मैं बोलूँगा मेरा मम्मी ने सब कुछ मुझे दिया है और उनके 83 थ्री ईयर्स ओल्ड है अभी मैं 18 तारीख में मिलने जा रहा हूँ तो मुझे बहुत इमोशन हो रहा है कि मैं अभी मिलना चाहता है मदर्स डे में मेरी मम्मी मदर्स डे के लिए आई है मेरी इवेंट में सबसे पहली बार मेरी लाइफ में and I want wish her happy mother's day और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि uh, जब मैं पैदा हुई थी मेरी मॉम ने बोला था फ्रीडम मेरा बर्थ राइट है वो उसने मुझे दिया नहीं है वो मेरा बर्थ राइट है और इसकी वजह से मैं जहाँ पे भी पहुँची हूँ उनकी वजह से